ਭਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 에어ਪੋਰਟ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਇਹ ਸੋਦੀ ਜੀ